Xeyir əməli riyanın gəlməsindən qorxaraq tərk etmək. Şeytan insanı bu iki məsələdən birinə salmaq istəyir. Ya insanın salih əməlini sum'a və riyakarlıqla etməyə sövq edər və bunda uca Allah üçün ixlaslı olmaz. Ya da onu yaxşı işi tamamilə tərk etməyə məcbur edər ki, o işin savabını əldə etməsin. Bəzən şeytan insanın açıqda sədəqə verməsi kimi əməlləri riyaya düşmək qorxusu adı ilə vəsvəsə edib onu itaətdən uzaqlaşdırır. Bu müsəlmanın çəkinməsi lazım olduğu şeytanın qapılarından olan böyük bir qapıdır. Sadiq müsəlman şeytanın ona atdığı vəsvəsələrə əhəmiyyət verib riyaya düşmək qorxusundan itaəti tərk etməz. Çünki sadiq və rahat olan qəlb gizlidə və aşkarda sahibini doğrulayar. Şək yoxdur ki, riya şirkdir və onu etmək olmaz. Amma mömin kişi və qadınlara Allahın onlara vacib etdiyi Allaha dəvət və yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkinmək kimi məsələləri riyaya düşmək qorxusundan tərk etməsi də icazəli deyil. Çünki bu insanları uca Allaha dəvət etmək və yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirməkdən yayındıran şeytanın hiylələrindən biridir. Odur ki, müsəlman şeytanın hiylələrini və vəsvəsələrini tərk etməli və bunların heç birinə əhəmiyyət verməməlidir. Əksinə, qardaşlarında vacibləri yerinə yetirməkdə və haramlara yüngül baxmaqda qüsurunu gördükdə nəsihət etməsi vacibdir. Ona kifayət edər ki, uca Allah onun qəlbində ona qarşı olan ixlas və bəndələrinə qarşı olan nəsihət olduğunu bilsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Doğrudan da əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəs etdiyi niyyətin savabına nail olacaqdır. Kimin hicrəti Allaha və Rəsuluna olarsa, onun hicrəti Allaha və Rəsululladır. Kimin hicrəti əldə edəcəyi dünya mənfəətinə, yaxud evlənəcəyi qadına görə olarsa, onun hicrəti də ona görədir.